んお前は、忍びか <laughs> こ、あなたは殺し。悪いな。俺が理由だ。殺してやる覚悟。ふっ ふわふわふふいうのを見せてやる。来い来い任せろ。ふわふわっふわ でっかいな。うん。受ける大丈夫か、殿。うん、大丈夫。 These guys are pretty tough. But there's no messing around now. Let's get him. Roger that.